miki faruwa da ƙasa ta Najeriya me ke faruwa da wannan gurbaci ta shekara 60 da samun yanci a duniya amma ƴaƴanta ba su alfahari da ita me ke faruwa da wannan gurbaci ƴaƴanta suke gudunta me faruwa da wannan gurbaci ƴaƴanta har yanzu kansu ba a haɗe yake ba sun kasa sanin su ƴan uwan juna ne ufarsu ɗaya me ke faruwa da wannan uwar ta haifi miliyoyin 'ya'ya amma kullum cikin kuka suke yi anya laifin uwan nan ne kadai in kuwa haka ne me yasa ba za mu haɗa kanmu ba mu ce bambancin addini yare gari ko ma menene mu faɗa mata matsalolin mu tare da yunkurin gyara su ko da mun guje ta ita uwar mu ce duk inda za mu je ba mu da kamar ta ko mun yi alfahari da ita ko ba mu yi alfahari da ita ba ita uwar mu ce ko mun ko mun so ta ko ba mu so ta ba ita uwar mu ce ko mun kaunace ta ko ba mu kaunace ta ba ita uwar mu ce mu ƴaƴanta ne in mun haɗa kai mun kaunaci juna za mu kawo canjin a ƙasarmu mu kere mu duk wata ƙasa a duniya mu farin ciki mu gyara goben 'ya'yanmu da jikokinmu mu gyara goben da jikokinmu mu kawo ƙarshen matsalolinmu ina fatan haka kuma ba zan taɓa cire rai ba wata rana Najeriya za ta zamto abin alfahari ga kowa a duniya happy independence to my lovely country Nigeria